professional တယောက်ဖြစ်ဖို့ professionalism ဆိုတာကျမတို့လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာ မကြာခဏကြားနေရတဲ့ professional ရဲ့အနံအတိတ်ပဲပါအလွယ်နည်းနဲ့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုရရင်တော့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလုပ်ကင်သူရဲ့အရေးချင်းတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုကျွမ်းကျင်မှုစောင့်ထိန်အပ်သောကျင့်ဝတ်တို့ကိုစောင့်ထိန်နိုင်မှုစသည်တို့ကိုအကျဉ်းချုပ်ပြီးစူးစီးထားပါတယ်။ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့သူတွေကြားထဲမှာလုပ်ငန်းပေါ်မှာထားကြတဲ့သဘောထားနဲ့စံနှုန်းတွေကကွာခြားကြပါတယ်။တချို့သူတွေကကိုယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုစိတ်ရောကိုယ်ပါနှိမ့်မြုပ်ပြီးလုပ်တတ်ကြပေမဲ့တချို့လူတွေကတော့အလုပ်တစ်ခုကိုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိဘဲနဲ့ရော့တိရော့ရဲသတ်မှတ်ပြီးလုပ်ကိုင်တတ်ကြတယ်။တကယ်တမ်းလူအများအသင်းအဖွဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနဲ့အလုပ်လုပ်ကြရတဲ့အခါမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ပေါ်မှာထားတဲ့သဘောထားနဲ့လုံနိုင်စွမ်းကအရန်ကိုအရေးကြီးလာပါပြီ။ကိုတူးတယောက်တည်းထူးချွန်ပြီးကောင်းနေလွန်းလို့ တစ်ဖွဲ့လုံးထိုးထွက်ပြီးမထူးချွန်နိုင်သလိုပဲကိုတူတယောက်ရဲ့ပေါ်ဆမှုတွေအလေးနက်မရှိမှုတွေကြောင့်လည်းကိုနဲ့အလုံးလောက်ကန်ကြတဲ့သူတွေကထင်သလောက်အလုံးမတွင်ရှေ့မရောက်ပဲနစ်နာဆုံးရှုံးမှုတွေရှိတတ်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ကြတဲ့သူတွေမှာလုပ်ငန်းလုပ်ကင်ကြတဲ့သူတွေမှာကိုတာဝန်ယူရတဲ့အလုပ်ပေါ်ကိုစံနှုန်းတစ်ခုသတ်မှတ်ပြီးတော့အလေးနက်ထားလုပ်ကင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကိုလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုက တာဝန်ယူပြီးလုပ်ကိုင်ရမယ့်အလုပ်တစ်ခုကို professional ဆန်ဆန်လုပ်ကိုင်နိုင်တာကအင်မတန်မှကိုအကျိုးရှိပြီးကိုယ့်နာမည်အတွက်လည်းကောင်းစေတာပို့ professional တယောက်မှရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့အစံနှုန်းတချို့ကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်ရှင်။နံပါတ်1ကိုတာဝန်ယူထားတဲ့တာဝန်ကိုအကောင်းဆုံးထမ်းဆောင်ပါတယ်။ professional ဆန်သူတယောက်ကကိုလုံးမယ်ဆွဲတာဝန်ယူထားတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်တတ်ပါတယ်။ အရေးကြီးတာတစ်ခုကကိုတာဝန်ယူလက်ခံထားတာဖြစ်လို့ကိုလုံနိုင်စွမ်းအားအကောင်းဆုံးကိုလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1လုပ်ငန်းခွင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုရှိတယ်။လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံလောက်တဲ့ကျွမ်းကျင်မှုရှိဖို့ကမဖြစ်မနေလိုအပ်တယ်။ဘယ်သူမဆိုမွေးကလေးကမတက်တာမို့အကုန်လုံးကအခြေခံကနေစပြီးတော့သင်ယူရတာကြီးပါ။ဒါပေမဲ့ကိုတာဝန်ယူရမယ့်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာကိစ္စရရတွေမှာတော့ကျွမ်းကျင်မှုမရှိတာ၊လေးလာလိုက်စားမှုမရှိတာကမဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စရတစ်ခုပါ။ professional တယောက်ကသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ယူထားတဲ့ကိစ္စတွေမှာကျွမ်းကျင်မှုရှိတယ်။ဒါအပြင်ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာသင်ယူနေတတ်ပါတယ်။နံပါတ်3တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိတယ်။ကိုတာဝန်ယူထားတဲ့ကိစ္စတိုင်းရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ယူတာဝန်ခံရပါတယ်။ ။ရော်ရဲသူတယောက်အလေးနက်မရှိသူတယောက်ကတော့လုပ်ငန်းပြီးဆုံးပြီဆိုပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးဖြည့်ရှင်းတာမျိုးမရှိဘဲခေါင်းရှောင်တာမျိုးမျက်နှာလွဲတာမျိုးလုပ်တတ်ကြတယ်။ professional ဆန်သူတယောက်ကတော့ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုဆက်လက်ပြီးရင်ဆိုင်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြည့်ရှင်းဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။နံပါတ်၄အချိန်ကိုလေးစားမှုတိကျမှုရှိပါတယ်။လုပ်ငန်းခွင်ကအရေးကြီးတဲ့နေရာတစ်ခုပါ။ကလေးကစားစရာနေရာမဟုတ်ဘဲနဲ့တူနဲ့တူချိတ်ဆက်ပြီးတော့လုပ်ကင်ကြတဲ့နေရာပါ။ အလုပ်ကိုအလေးနက်ထားလုပ်ကိုင်တဲ့သူတွေကကိုတာဝန်ယူထားတဲ့အလုပ်ကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ထက်နောက်မကျစေတတ်ကြပါဘူးဒါကြောင့်တခါတလေမှသာမျောလင်မထားတဲ့အခြေအနေရဲ့ကြောင့်လွဲချော်မှုတွေရှိတတ်ကြပြီးမဲ့စိတ်ခါမှာတစ်ခါလောက်သာဖြစ်တတ်ကြပါတယ်နံပါတ်5ကျင့်ဝတ်တွေကိုစောင့်ထိန်နဲ့လိုက်နာတဲ့လေးစားတဲ့ လူမှုဆက်ဆံရေးတွေလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာကျင့်ဝတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကအရေးကြီးတယ်။ထိလွယ်ရှလွယ်သဘောမျိုးရှိတာမို့ professional စံသူတယောက်ကဒီအကြောင်းအရာကိုကောင်းကောင်းနားလည်ပြီးလေးစားလိုက်နာကျင့်သုံးပါတယ်။နံပါတ်6တောင်းပန်ဖွင့်ရဝင်မလေးတတ်ပါဘူး ဒီအချက်လေးတွေက professional တယောက်အခြေခံကျတဲ့ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့အချက်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့နေရာတွေမှာတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်နှုံးထားတာချင်းမတူညီနိုင်တဲ့အတွက်သတ်မှတ်ချက်ကလေးတွေကအကွဲပြားတာမျိုးရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်လုပ်ငန်းကိုလေးစားတဲ့တာဝန်ယူတဲ့ကျွမ်းကျင်မှုရှိတဲ့အချိန်တိကျတယ်ဆိုရင်ပဲဒီလူကလုပ်ငန်းခွင်ပိုင်းဆိုင်ရာလေးစားဖွယ်စံနှုန်းတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူလို့ဆိုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။